状態良好行こうよくわかんないけどやっちゃえ状態良好にした方がいいですねうんそこそこ 方が 前進めもう終わりましたよ汝の運命消し去られる定めない荒波と共に消えなさい この程度じゃ足りないわ虚しきもっとだ汝の運命は消し去られる定めなり私が強いのだろうかそれとも 努力の成果を試す時です消し去られる定めなる荒波と共に消えなさい虚しくの運命消し去られる定めなり 挨拶はもう終わりましたよ私が強いのだろうもう終わりましたよ何の運命消し去られる定めなり 荒波ともに消えなさいこの程度じゃ足りないわ虚しくもないもっとんたの運命は消し去られる定めなり挨拶はもう終わりましたよ 私が強いのだろうかそれと 終わりましたよ汝の運命消し去られる定めなり当たれ荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ 強いのだろう 私に力をなんちゃってあれ私も主人公なんでもうに身に覚えがないというか にお目にかかりますあなたは指揮官様でいらっしゃいますね your time. よし今回もよしもう努力して成果を試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさい この程度じゃ足りないわもっともっとだ挨拶はもう終わりましたよ今の戦闘何点です 終わりましたよ汝の運命は消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ何時の運命消し去られる定めなり 荒波とともに消えなさい挨拶はもう終わりましたよ私が強いのだろうか 進めもう終わりましたよ何時の運命が消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわ挨拶ももう終わりましたもっと何時の運命消し去られる定めなり わりだ挨拶はもう終わりましたよ指揮官教えてくれ私はあと何隻沈めればいい もう終わりましたよ汝の運命は消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわ挨拶はもう終わりましたよもっとだ 節はもう終わりましたよ私が強いのだろう も努力の成果を試す時です消し去られる定めなり荒波と共に消えなさいこの程度じゃ足りないわもっともっとだ汝の運命が消し去られる定めなり 挨拶はもう終わりましたよ私が強いのだろう

私に力 状態良好